ką, bičiuliai. Ačiū už visą pagalbą. Jo. Buvo žiauriai smagu. Lauksiu Lietuvoje. Lauksim sugrįžtą. I will hope you will meet in Lithuania. Yeah. Thanks for everything. Yeah. yeah. Was nice. Take life. Yeah. Tai parašyk, ar ten viskas gerai ir jeigu ką skambink, jie pašnekės per telefoną. Jo, tvarkoj, prisičekinsiu, tada susimokėsiu už tą dėžę. Turėtų kaip viskas būti ok. Yeah. Gerai, ką, tikiuosi Lietuvos, bet tikrai jau ne Džekartai. Niekada nesakyk niekada. Jo, bet daugiau šansų Lietuvoje. Prisiminsi su nostalgija. <laughs> Gerai. Pala, gal fokę pasidarom. And look at this. Oh, yeah. <laughs> Remember? VTO. Okay, guys. Yeah, so... Gerą kelią. Yeah. Bye. Ciao. Good luck, guys. Bye. Nu va, atsirado žmogus su vežimėliu, tai labai gerai pasikrovėm viską. Dviratukas, tašė ir į rankas. Nu ką, įsiskyrėm Sini ir Vytauto. Tikrai labai pagelbė man žmonės. Nu bet ką, kam atina pradžia, tam atina ir galas. Kelionė skaičiuoja paskutinės valandas dabar reikia tik viskas sėkmingai prisičekinti, registruoti, tikiuosi mano mečetės praeis sėkmingai, dviratės praeis sėkmingai, nu ir tikėtis geriausio. O čia yra patį. O. Čia patį oro uostą reikia prasiskenuoti, nu bent griežtai. Nu, gerai, kad šitas žmogus yra, iškam turbūt reikia sumokėti iš tiesų smulkių nelabai daug turiu. Skirtai mažai pinigų turiu kešo. Bet jo, va, turkišas. Turbūt čia va visi į Stambuliuką. Ja, visi į Stambuliuką traukia. Va, mums čia nais, nes čia iš dviejų pusė yra iš čia ir iš kitos pusės į tas turkišas. Ir visi į Stambulą, tai čia daug turiai svaro. Tai gerai, čia sušnekėjo, kurį reikia. Paranau. nggak uh, perlu pakai vaksin tuh adanya di belakang apa-apa bukan uh, dari belakang oh mas yes could you open your mask please thank you thank you ya nanti jadi ambil orang ini jalannya <laughs> It should be 30, 30 kilos. 30. Yeah, 30. Yeah, you have to pay for the bike. Uh, yeah, I know that I have to pay. In here? Uh, cashier after this. Okay. Kasih. A? Vilnius. Yes, Vilnius, Vilnius. Nu, tvarkingai viskas suvedžios, susimokėsiu. Net Vilniui taip nebuvo. O ten Vilniui tikrai mažesnės apkrovas. Yeah, okay. The luggage is going to Vilnius. This is Istanbul to Vilnius, Jakarta to Istanbul. Gate number one. D735 at boarding your seat number. Perfect. Makasih. Sama-sama oversize bagažas. Okay. Cool. Should be okay. Čia neblogai atrodo. Nice. Nu ką, prisidaviau savo dviratį, prisidaviau registruotą, niekas nieko, viskas ok, nei ten skenavo, dėžę, man atrodo, skenavo, registruotas, kaip ten užkliavo, taip ir nuslydo, gal jie ten paskui prarentginą praeina. Bet nu ką, dabar varau praeiti su savo rankiniu, gal prie rankinio neprikips, nieko ypatingo neturiu. Ant raudono kilimo, nice. Nu ką, čekinimą praėjom. Dabar čia panašu, kad immigration. Skiltis. Nu, okei. Okay. Paprašyti daryti kuprinę, bet tik tais susidomėjo laidais. Mano laidų bagažėlių. Pažiūrėjo, viskas okei. Okay. Gerai, praėjau. Visi, visi, visos mano kuprinės praėjo sėkmingai. Viskas, migracinė postą praėjau, štampų pasą gavau. Dabar jau tikrai galiu sakyti, kad visur praėjau. Stiskut, kol kas pirmas etapas. Paskui Stambulas, paskui dar Vilniui. Neaišku, mūsų nekips, nekips dėl mačečių. Taip, mano TK, TK, ai, turkišas, pirmas D. O čia du. Ok. Nu va, dar porą minučių pasieksiu. Pirmą D. Čia vėlauk išėjimo. Vientisas pastatas. Kai iš Čilės skridau į Vilnių, tai buvo Madride persėdimas. Turėjau išėti lauką, atsėsti autobusą, nuvežė kelis kilometrus į kitą uosto dalį. Toksai biškai įtampėlė. Ar gerai sėdau, ar tą įsėdau, kiek čia veš. Nu, žinot, kai išėjai iš patalpos, vėl svetinam mieste, kažkur tavo daiktai blūdija, daugiau jaudulio. Nu, reikės dar biškių suveniriukų apsipirkti, nes dar turiu apie valandėlę maždaug, gal nedaugiau. Gerai, krepčiukas labai gerai. Nešu kokią, nu, mano, mano mėgmaišis pusantro kilo maždaug. Paskui trikojis virš kilo. Ten GoPro. Žodžiu, čia kokie 6 kilogramai. 5 ranką paskolų iš tiesų. Tai gali va rankai prasinešti visiškai antrą savo rankinį bagažą. Ir tai yra vis, visiškai leista. Ir net powerbanko neprašė ištraukti nieko. Tai vietoj 8 kg gali turėti 16. Aišku, tik tai reikės biškai pasitasyti su to maišiuku, poro uostą ir panašiai. Nėra gal pas patogiausias būdas. Vaikščiot kaip turgui, bet ei. Gali daug ką prisikrauti. Nu va, pirmas D. Jo, kaip ir čia. Ai. Pakasim. Jo, atskridau, apvažiavau ir dabar išskrendu. taip ir prabėgo be kiek čionais šešių dienų. Jo, man atrodo, be šešių dienų penki mėnesiai. O ant dviračio keturi mėnesiai, devynios dienos. Susidėjo karantinai ir dabar susidėjo tos laikotarpis, kiek dabar laukiu iki skrydžio. Vis tiek dar keista. Nu, spėjau sutvarkyti man lėktuvą. <laughs> La selfie. Ok. Eilėje devyni žmonės sėdi. Nu bet. Nu viskas, atsisėdau. Pačiam galiai iš tiesų. Tai gal visai ir ne, nebloga vieta, nes jau visi susėdę buvo. Tai savo šinais ant kampo ramiai susipakavau. Bet jei neklystu, lėktuvai jeigu krenta, tai pirmą galas lūžta, ne? <laughs> tai paskui būmi negyvenama sala kaip uh, Tomas Hanksas, mano mėgstamiausias aktorius. <laughs> turiu sneksų, turiu spraituko, turiu ausinės. Nu, aišku, davė. <laughs> Duoda ir pledą, nes dažnai šitos ilgosiuose reisuose būna gan šaltoka paskui kažkaip, paduoda kondicionieriaus. Jau sneksiukų turim, pasileisim filmų, bus good. Tie naujesni biški tašai, tai visai jautrus ir, ir smagesnė raiška, nes senesni turkišai, tai blemački ir, ir solių mažiau ir tokie netačas, su to pulteliu viską daryti. Šitie tai fain jau visai. Nu va, praskrisim visą Sumatrą, kurią aš apmyniau, tai čia yra 2,5 tūkstančio kilometrų. Tada per vandenyną, atzuminam, neleidžiu daugiau atzumint. Žodžiu, per Indijos vandenyną, per visą Indiją skersai, dar čia Azijos ir Stambulas. Belgradas, Kievas. Laikykitės. Tai jau tiek dabar manęs laukia. Time 11,5 valandų skrydis. Distancija 9400. Aš tiek kilometrų įveikiau per, per nepilnus keturis mėnesius. Jo. Jeigu nuspręšiu iš Indonezijos atgal grįžti iki Lietuvos dviračiu, užtruktų kebra. Užtruktų. Nu ką, draugai, skrydžio kelios minutės, pradėsiu variklius pajunginėti, tai už 24 valandų susitiksime Kauno Rotušės aikštėje. Jo, tai realiai pasipublishins šitas video, kai mes susitiksime aikštėje visai fan. Hm. jo, buvo intensyvi kelionė, bet jūsų palaikymas buvo žiaurus. Tai prasme, aš perskaičiau žiauriai daug žinučių ir komentarų po skirtingais video, tai visur iš jūsų pozityvas taip pat rykšta, tai smagu skaityti. Na ir dabar reikės biškį pasibūti Lietuvoje. Nu bet, žodžiu, su laiku jums viską pranešiu, o dabar einu pasijungsiu kompą ir tada rytoj pasiekėm Lietuvą. Iki rytojus.